is a global tuner of emotions. So we can handle that. We should become a political project which is not focusing at breeding anyone, which should never, ever think of eliminating anyone off the surface of the earth. So we need to look at all of this. And most importantly, we should know that whatever we need can be accessed. We should always build capacity. We should always build the means to get what we want at any cost. But we should always operate at minimum cost. Any cost should not take us to lavish spending because we don't have the funds. But I know from the diplomatic body we can lobby and get funders because they're always there. As long as there is a deal to cut for them. This is Africa, still the land, very virgin of minerals, very virgin, and the breast with a lot of resources. So it simply takes and calls for negotiations, business negotiations, eh? political business. It's the order of the day. So. That is my submission for now. I thank you very much. So, Chairman, there you are. Uh, thank you very much. Um, my boss, I, am very blessed uh, to hear that from you. It has been about 13 minutes of unprecedented and interrupted uh, submission and it has been very key. Uh, I first of all thank you for having me uh, back to the position of the chairman to yet another uh, well-focused, well-directed, well-built political fellowship. I'm very worried that uh, we split because of certain challenges. And we are rebuilding the same fellowship with a different objective, having not solved the previous challenges that led to our breakup. I'm very blessed to say that. Uh, I'm sorry for that. Mm. I'm very honored to request you for a drastic action that can help us set us the pillars on which this political fellowship should stand. It is a very important session, and I know, looking at all angles, examining all objectives, and putting all perspectives in a prospective vision, we have to do something. The previous challenge, almost a year ago, came from Tamari, who deliberately decided to split it up and destroy it. We don't need an abortion. We don't need a miscarriage to be disbanded at the creation stage when we really have a very large mission, a very important mission to take on. Currently, we have to think about how to rank ourselves. And our ranks should come in terms of safety, efficiency, and the mission execution. Short of that, we shall be a gambling fellowship, a gambling team. So to begin with, we have a very powerful challenge called Tamari, And the last time I talked to the, his friend, uh, Uncle Sam, who deliberately chose to restructure the mental cycle of Tabarif, rule, no gifting and all of that, things I'm not very conversant about. He told me he was in motion to handle that, something which hasn't materialized, possibly because he has been a very busy man only to notify you that wherever there are challenges, especially from the international community, the diplomatic body, he becomes the solo role, the solo player to try to calm down or to make the situation understood clearly. And that is the current task he's taking on. He's a man who is frequently making phone calls, calling for emergency meetings with his colleagues, mainly from the diplomatic bodies, the coup diplomatic and it is very consistent. He's very consistent on that. He's trying to negotiate the way out to make sure currently the EU uh, Parliament does not set sanctions on us, the United Kingdom, the United States, and allies, because that kind of those moves are going to keep to have us isolated, and the foundation of our regime is going to collapse. That is inevitably right. Now, not to mention but a few, uh, we also have a court uh, case. Some of us, of course, not all of you members, but we are about 32 people. And when you look at all of these people, the previous fellowship has about 15 of us, which means and moreover key players, which means that if this project has to materialize, we should have a proper perspective on, on how to solve this court issue guarding the human trafficking and human organ trade. Now, if that one is sorted out, then we shall have a, a, br a brilliant future to set a new political foundation. Of course, as the previous speaker said, that we have a rotting system which is collapsing slowly. And as it collapses, it is creating a political vacuum. And the nature of has a political vacuum, because every political vacuum means violence. It creates space for violence. It creates violence for atrocities. It creates a uh, space for Uh, sorry, it creates space for atrocities, it creates opportunity for opportunists to take course. that is very important Period. future to set a new political foundation. Of course, as the previous speaker said, that we have a rotting system which is collapsing slowly. And as it collapses, it is creating a political vacuum. And the nature of has a political vacuum because every political vacuum means violence. It creates space for violence. It creates violence for atrocities. It creates a uh, space for Uh, sorry, it creates space for atrocities, it creates opportunity for opportunities to take course. omulizi wakikumi musanvu katonyeze mwenda pa wanje mm. batudde mu kampala mm-hmm. baagala kusuula museveni bo badduke mm-hmm. baagala kuteekawo channels tulineko state with bweowulya nti kagambe tazaabo be babirimu mm. nagaye nti ekizibu kya museveni kiri wano naye balowooza mbufe abaganda tuli basiru mm. bemuvumye mm. nemutujooga nemutugoba mu mataka kati mutwe bajagalirako kuba mayega mayiga nge namugoba emengo Mm. I'm going to azap the powers of the katikkiro of buganda owekisikiriaban bagala kusula museveni kyobalaba mayiga abanja obanja ki bedobozi lya mayiga adduke tewali muganda gwe mugenda kujooga wano mm -hmm. temusobola pawulo munga akitegezaako nekirema i know all those people are involved i know them nti we can take money to him azireeta nja kumukuba omutayimba omutwe mutte jeno mm. afende why didn't you consider me important when i was still in the government you thought i was a mad man mm. ate obusiru bwabwe bagambye mbugano magini gegabakwata yesitadde nabakotte buli kintu kyonna kimukola nakikotte kati eyo eyo mm. tepu eyo giraba mm. eringa ewiiki ego mm. ekitegeeza endala zonna nziina mm-hmm. eh, kakati mukamba buulire omukazi bw'aba ayina omusajja amukwata ngaamuleepinga buleepinzi kiba tekikyamugasa kwambala mpale nika amwanguyizi kati mwene bwe mwekweka nebomulanawo omanyi kyebyakoze ah. manyi ebisajja byo kyebyakoze ah, ah. byaguza ekizimbe nebireeta abaisirairi mhm. nebakifuula voice proof mhm. nebikifuula water proof mhm. nebikifuula byonna mbubitulengamu byogere nga tewali abiraba ngenda mulagirirayo ngenda ka muzeyi mugaye nti ekizimbe kirwali mukifuula emuseum oyo chairman wenakawa oyo ayogera chairman wenakawa hmm. has admitted they are facing a case with the international criminal court of mm. killing people and extracting their organs mm. how can you produce a leader how can a person who is involved he was been indicted alowooza okufuga eggwanga kiba kitegeeza temujja tufula mujja netukwatira ku street baba bangi abantu enkumi nnya nankabira yawandikanga abaana baliwa kyobola nankabira ezigitale kubakadanga duit nti babagulewo diplomatic channels mmwe akugambye nti 15 over one members are indited mm. how can the european union how can the american government which funds icc work with you you are doomed you are doomed ate nze nina ne vidiyo ngenda okuba abantu bano olabe bwe badduka olabe chairman bwadduka enakawa bwadduka oyo omwana tayinza kufuga ggwanga lino that young man will never how can you rule a country kwaloga nsi yo yali mu minisitule yonna yali mu nyama yali mu education bakibenge yabakozesa yali buli wamu wonna bamuyita lubambyensi oyo omwana omuyita lubambyensi yamugambye oyo yagambye oyo mm. letus identify person kanti nentegeera mulenze gwe nti sente zizo mm. ba zireese omutayimbwa mu mutwe nezitwale waffe mu nsozi n'ogw eddalo Thank you, previous speakers. Um, what should I say? I'm happy to, to, to get back again and to have at least uh, a clear vision for our mission. It is a blessing. Amidst these challenges, we cannot give up because through challenges, we develop thick skin. And by having a thick skin, makes us able to go through a viscous environment we are able to face the challenges and defeat them precisely and decisively. So here we are. We are looking, we are gazing at the developing political virtue. We know it will not go down well because the SFC is going to step up all efforts to see that, to, and actually, His Excellency is going to do more and more and more things Expressed express to the domestics that he is totally in charge and does not care one jot what the foreigners have to say about this and does not care about what the International Criminal Court says and does not care what the sanctions become or turn Uganda into. But the reality is very different. It would be very good if it was a communist regime where the state is totally in charge of everything. But we have a large magnitude of opposition forces. We have a large populace of disgruntled people, even in the security services. So what does that imply? That everything will be interpreted as an acting. It, we shall not be the Venezuela, we shall not be the Cuba. We are going to be totally a different country. So these sanctions and all that which comes with it is going to energize the opposition here in Uganda. So if we don't create this project and make it very important, it is going to be dissolved. It is going to be overwhelmed and drowned by the population. We have a large, a large, a large, large count of unemployed youth and those getting to the youth stage who are overcoming the teenage age at 18, 19, and the 20s. There are really a lot of them who are charging against this government. All of those are going to be celebrating. So it will be very hard for this regime to act to the out, for the outside and also the inside. That simply means he will cross borders control the media further, and then the death might not stop. But again, no matter what is being done, good or bad, the political vacuum is going to grow bigger, bigger, until it becomes enormous. So if there is not already a political pro project, and even if the opposition is there and they cannot organize themselves, just like in Sudan, The, the regime was weakened, but as Bashiri, later when the civil society came in, plus the civilians, still the military council took over. And its survivability was dependent on turning away from Bashir. So it is the same thing. Even if NRM took power after Museveni, the first thing the NRM would do is to get rid of Museveni. I think that is very clear. Eh, abo batuddewa hmm? abo batuddewa kyembuuza abo batuddewa genda ku gogo genda ku gogo olabo bamala obuze bagaabwe tebagamanyi oba kyeyamani bali mwezo tamumanyi genda obuze bali mwezo owenakawa oba kyeyamani tamumanyi are we going to wait for chaos are we going to wait these people to overthrow the government when we are watching? We have also a stake in this government. If the president does not act and arrest those plotters, we also have a stake. The most important aspect we have here, mm. as Baganda be joke about the condom, the Museveni Baganda, Baganda Baja Kulab, we have the capital. Mm. Because the capital of Banajitwala Chikalama, mm-hmm. Gana Gatta Gabi Arimana. kali mm. galoza ntika gataba abagundi bonna abatuse abatuse mhm. tikaja kuona killing mm. us will not help mm. if the president does not arrest those people mm-hmm. these voices are known i have both recorded the video and audio fortunately my records are sent to the president ani azisindikayo hmm, miso miso naye chairman chairman yakwatibwe chairman bali mweza amumanyi chairman yagobwe ku kyalo chairman yakutte 5 billion yabulaba baka bajjeko kadaga chairman owa fellowship eno gye baataddewo mm. mbu baba feeling evacu mwe mugaggawadde you've made this government unpopular mubbya amata mubbya ennyama oyo talibeerako pulezidenti wa uganda gumutembeeya talibeerako tukunga abantu bano nadduka n'obujozi bwe bwonna nadduka talina political base mm. if yofas himself as president yalo support kony sente zimwagala okuleeta wange njaba bamba betente nti ankosaamu kati alina emirundi yes ndi mm. naye ndi naye kibadugude mm. kubaye teyina kutesa tosobola kupulotinga tuovasolo museveni kati kiggwerawa kino kyobajja baba battire wano like okero like paulo muwanga omulenzi ajja kudduka waliwo amuwaka waliwo amuwaka ye waliwo amuwaka waliwo amuwaka ye waliwo naye wenna noyimba abo olumanemba abaganda bagenda omuddusa emisindo oyo ajoza ensi yonna nani abantu kumitwe nabanyalako najjasetaus nagifuula amakage yo plot continue ploting we are also planning kill one person it was back of what you do unexpected isus nga tusibula okuva the president should move in and arrest these fellows he knows them they are not far from state house mm. if they can connive mm. the Museveni has become a political liability. Mm. Who has made Museveni a political liability? Omuntu heya kala ila inzo kubala ya bilite tamari. Sebebo, bibebo gira. Mbubaba duke temujia kuduka. Mbubade mchoto, musese zama siga, mugumoru mm. furu wakiremu. Mugumi. <laughs> Bari muwezo. Bari muwezo musajyo mumaji. bali mwezo chairmani omumanyi tusokere nako wa chairmani agobwe kukyalo bane bali mwezo tuza olukiiko chairmani agobwe kukyalo chairmani mumumanyi bali mwezo kuba ku buntu buno butepu bwaffe obwedda ensi etegere chairmani naye akasembayo tamale eh. emyaka etaano gino tusuubire ki Mm. Mm. the person they want to use solo is unpopular mm -hmm. they want to run away mm -hmm. Museveni will handle them mm -hmm. if Museveni does not handle them mm -hmm. we shall approve to Mayega mm -hmm. Mayega is their agent mm -hmm. so the pressurized Museveni Mayega demands the money mm -hmm. Mayega to get a kumuwamba mm -hmm. mayiga agere ku mukolo gwa kabaka avume ku eh, even blood is boiling in your veins so should we hear mr tamare mirundi for this other abortion of our plan for killing our progress for shattering and barring our dreams so should we say, "Hey, Mr. Tamaremirundi, is it what you're insinuating right now? Because when I look at your faces, it is Reiki. Each of you has given up on me. I'm really very sorry on my side, and I'm talking actually on my side. From the one when we watched this, I think the agenda was very speedy. We tended to be very, very fast without regarding the current situation. Like uh, we normally discussed that we need the political platform and we cannot form a unique one except first of all stabilizing the current platform on which the regime resides. So me, I think um, they, they, they have to be some challenges. Walk away with. But they shouldn't destroy us to the zenith. The oh, you professor. Me. Mm -hmm. and we shouldn't yeah, get divided. Mm. The other bank is such a, a, a, a blast has come up. I think it is not that we are losing touch with everything, but I think it is only telling us to relax the project. until further notice you cannot really uh, condemn us for, for, for taking a step which comes from the orders of the principal obviously to secure ourselves and secondly mm, uh, by calling honorable rather than you yet is uh, sending honorable to you is that is saying there is no biological attachment there is no blood attachment with him. So this one can be a good messenger. Now for you in the in the bloodline, I think you have survival measures that really can help you and keep you secure than anyone else. So that. Uh, uh, that uh, gesture is simply telling us that you are outsiders. You are outsiders. Uh, the project you're running, if it is going to hurt, it is going to hurt you most. And the person you're working for is going to be secure because it's in the bloodline. To me, that is how I understand. And uh, is what I perceive situation and the way things appear. The character, I think I've said it clearly very well. So this is what we are and this is what we have. Please, my brother, what I'm begging you, I cannot say it all that was taught to me some may seem very irrelevant, but he really taught me so much, and I have to respect it. I'm still surviving on his food, food stamps. I'm still surviving on his mercy. If he ever gives me, I know where I came from. I don't want the same insults that the Nazo has been throwing on, into my face to come back as a, a new reality. So please, I'm begging you. I'm signing out this project and I'm not going to be part of it anymore. Until further notice. Not with a bad, not with a bad intent, but for the safety of us, for the safety of you. You need a happy marriage. We are faced with the challenges. The court has been moving on. I do not know what really has been happening in there. Hmm? we are in a very, very tough scenario. Much as we need to negotiate very fast to have political power, we still need political relevance in this regime. That's Otherwise, right. if it outcasts us, we have no survival ways. For you, you can survive because you're already attached to, to, to, to, to, to, to the center. For us, we are always clinging to the center. So they're just doing a favor to us. For you, you are simply, it is your privilege. So that is what we should really understand, and you got to forgive us for that. Personally, I'm going to say now, I don't want to be part of this project anymore. And there is, there is something else that we can keep doing. Please, I'm very sorry. I have to say now. No, that is your choice. I cannot tell you that uh, I'm the Alpha and Omega. I'm not the determinant of your decisions. I'm not the maker. I'm not the destroyer. Everybody comes by free will and goes away by free will. Personally, I retain my ambition and I know I'm not going to work around. If I'm losing you, you're very hard to replace that I tell you, but I will try. So, I just ask for your forgiveness uh, for the time that you have really spent with me. We are not separating friendship. We are going to deal on all the other fronts. But if it comes to political engineering, I think it is a, uh, a turnabout. What is an about done. So let us reorganize our service for something else. I'm not going to force you to to work on this. So that is it. Chairman, what is your take? Oh, really, for me, I think I'm doing it the same because when you look at what we really have and what we should have to go through, it is uh, it is like it was a warning shot to us <laughs> and it is an example thank you like i said earlier for us we are here by favor for you are there by privilege so we are simply struggling to get to somewhere for you already somewhere and the real protected and happened by blood so For us, we are water versus blood. Normally, blood is thicker than water. So I don't want to to, to make us imagine that uh, we are losing a friendship. We are just losing a project. The abortion has been affected, and come rain, come shine, it all is rooted from Tamarimirundi, because according to your explanation, it is like Tamarimirundi has it all. If it's to blame for the abortion of this project, then that should be Tamari. To me, that is what I think. Don't just think that. I'm telling you particularly that I have had exactly what His, his, his Excellency has, has, has said. The program you recorded from Saturday, I have listened to it very carefully. I listened to HTV. STV, something like that. And I really watched it all. I watched it Maroon. I listened to him very clearly. Whatever he said is exactly what His Excellency was telling me. It simply means he served several clips because he was saying, I'm listening and I'm recording you and I'll play them back. It seems he has delivered everything to His Excellency. And His Excellency is full aware. Whatever information was telling me, it was exactly what, what came in. If Tamara Maroon had not talked about it, I would simply believe that one of us was betraying each other. We were betraying ourselves. But now, that is where we are. I don't want to continue in this. I'm very sorry. Okay. I beg to leave immediately. No, that is okay. Well, we have several other tasks to work on okay. Mm, uh, with that device. Mm. Like uh, our founder said yesterday, let us give it a grace period of about six months. We, we, we suspend it and put it in abeyance. We study the situation and then we give it six months. I'm very sure you're going to remain minister. That shouldn't scare you at all. You are going to be a minister. Then I'm going to find for your job. Keep the mobilization silent in the strategy that says be present but remain invisible. That is going to. I hope you can agree on that. Well, to me, I have no problem with that if uh, reality materializes. But yes, that time is necessary. We have to take it up. Well, to me, it will still remain in the balance. I'm going to keep checking left to right, at down, and center to see if the conditions are out. Really, after we have seen what transpires in this time, which is beginning after tomorrow, then it is very okay. We're going to look at it all. So let us simply wait and we view how everything, you know, unfolds. That is the most important thing that we need. Otherwise, I don't want us to give energy to this project, but we can remain very observant, we can remain very keen to certain situations, circumstances, and events, and then we can, based on that, to see what comes next. Rather, I don't want to be very active in any way. Anyway, that is okay. So uh, I wouldn't like to, to hold you longer in this place, but uh, I believe we understand each other and uh, we know exactly what we want. So, we are in this together. I agree. I also succumb to the pressure, and then let us see how uh, we can handle it from there. Really, I know it is a taxing situation. It is a taxing situation. Uncle Sam, first of all, refused to help us. Professors refused to help us. Everybody has refused to help us. And currently, we are also departing from the project. But to remain in contact need the support of each other. We, are, we have we share the same problems, we share the same dreams, we share the same pride, we share the same fire and brainstorm. So let us move together, please. Let us do not abandon me. Do not dump me. Why? HV no chai of same. Uh uh. Baba day. Ba umanyibo bagamba. The government here good day. kati ate bakkiriza ntibagamba nti museveni tasobola kumalaku myaka egyo ne bashiri teyagimalaako okulayira si kikulu kati bo ne bagamba to prevent a political vacuum boko bakolewo e parallel government in waiting kakati baguze enyumba ne bagiteekamu eri water proof eri sound proof eri voice proof waterproof kitegeeza ki bwe boogera towulira baleese abakugu abaisirairi muleme kubayingiramu naye abasajja bagaye nti oyo ayina mayembe yatubega omukufe yatubega bati bakiriza nti ono tekinologi abantu bangi bali tebakiriza nti ono tekinologi waali thats why mbakwatidde ebbanga ddene naye kati obamaze kakati takiriza nti omusango akukubuka nigyeguli tifenna gutusibye fenna wamu sitakiri mwa organa yake tuino musanga yes. we have a case to answer yes. tuluwa mu tetweli ya mulu tetweli ya mulu kwe yes. uh, tu, tu, tu, kakati atemu bagala kutanze kandi katirutika ata ati atenga mamanyi nti nabategeera nti omuserikali wange omu bamugamba nti ali tayalize anti webaagala okuttira baleeta omulala bambalule bakifuna webaagala okuttira eh. fellowship ogiyuziza eh. abasajja batusse okugamba nti owaye katikubituuse bulwaki bawamba gavumenti ebalemi eh, eh, kati ee lwaki bagiwamba kati ebalemi zibaziba nwanyisha kubanga oliaga nti yonna president byabagambye nga gwobi muwa gwobi gwobi miso kati sulfani shipo javiza wako lia tuse kumugamba nti why wajyo ya gara haba ah, akoze miti yendala ya tudene chairman ya tene hmm. bako liendala vayine mpia jiba tudene baka tituinza chita bachale mende hii ya tuseke tulida titu chita tupia tulemereko kikigendaaman yakomyewo nebamwana esente namusuubiza omulimu omwavu nyobobaga nti ekintu kya museveni kiyise hmm. they are going to have a political vacuum kati that political vacuum ono yayina ogifiiringa ono gwebagenti yalina blood relationship eh, yiwa blood relationship wabali abalala bali ku favor eee eh, hmm. yabagamba mutira bwerere bwetute kino kigenda kuyiika nze amuyani nsaida bwekiyiika nga fesefe tukiyoolawo kigenda kuyoolebwako omuntu omulala tubonebone byebiri mu palamenti byaba nankabiro ebyakubyakadaaga nankabiro bamuwa miliyoni za dola biliyoni ttaano go and attack bilioni tano za dola bilioni tano za uganda nankabiru mm. go and attack kadaga beya nako mkube nankabiru wana kakati mkube nankabiru wana nede tu mkuba oyu nagamba mm. i prefer to work with the northerners we can only use baganda on business akakasajja kagambi ndi abaganda kundu mutukoze sankozesa akintu yipusi how can i support you with that agenda when i'm part of muganda mu, mu how can a, a, a small clique of criminals sit down to replace Museveni's government uvanga baba vunana kutabana kubatu alabu ero kubatu ndamu organize if you, one of these people takes the power anti atuwa la power diary farm atuwa la power batu te power yes anti batu tabusi kati ule eh, batu subula batu tuwa la mutuwaza kutuyo ola i cannot accept this titumutuwa liye sente tumukolechi no you have tried, I survived the poison five times in state house. Omanye nti abaana abo babi nnyo. Wano kyobala zikiriza mu shiriki. Olumu twali tugenda London ne badya kamera ne baziteekamu enjaka batukwatireyo. Kamera zino still cameras n'ezo gundi video cameras. Ezigenda okwata omukulu? Eee tugenda London. Bwe tutuuka ku airport. Eyawa. Wano entebe. Mm. Tugenda okuyingira ne batukubiza essimu. there is a function at state house cover that function state us the story and the photos abantu bagende london eh nemuda kumalo kola wanu mm. ate eh, aba state house be bakwate njaka nimbaga luku hiya logikale if those boys actually were taking marijuana abroad and they knew that your machines are effective bali zebatia bayingire mu state house n'ebyuma ebirimu enjaga ekitegeeza enjaga was planted two we have a pool tewali ayina kamera nti eno yono eh, gyewali eh. singa saabayamba omanyi nti tiimu baali gikwatiddeyo ebweru ntukukusa enjaga abaana abo babi allow any of them to take a power bali bagala kuswaza president bali bagala kuswaza president bali bagala ah, kuswaza president kadi gwe bali kutenga press secretary ee nti gwe watumya abanijaga mwabaddanga temuzigati waliwo olunaku lumu mm. bayita president yayita ba traditional leaders owa buganda as usual teyajja president nagamba nti this one and this one must appear prominently <coughs> museveni is a humble man yayita photographe kato namugamba nti ekifaananyi otukutte nakebera nemukamiranga mwekiri <coughs> nakimulagako ate nkugambye nti yayita ba traditional leaders mm. nabagamba nti yomasensuwa tyonoonoono mwebali mm. kato nakuba ebifaananyi nga bisatu musobi namugaleeta kamerayo nakebera ngaekifaananyi mwekiri saawa kumi nabiri museveni ringizimi what happened to my photo bakituteyo nga nakalema yakubidde kabushenga esimu president beyagamba bafeekyali nga prominent nga babajemu nakalema yali awulira kakati president atuyita siwenna nga munyiivu nnyo i tried to explain professionally ti you see normally when you send a photo to a newspaper they have what you call cropping. They can reduce its size depending on the space they have. osobola okubiraba mawulire sema nobagamba tindina story bwezi nebagamba nti kuba ya paragraph bwezi ki mm. is the only space we are remaining with so vile nawuliriza nabuuza kato is that what happened did you send the photo there ngabali beganye tebaneje yiko abushe ninda yitakula mungu baveko kati um, katona agamba tia ekifanya hitwa mushiru katona agamba tia i don't remember kakati president nangamba hmm. mr mirundi i always listen to you i respect what you say but you don't know what is eating you nga kyategeeza nti these people you are defending bali part of the scheme how could this man say that he does not he doesn't remember a camera person nga tajukira kifaananyi naye ati naye bamugoba eh, nga tajukira bati kati oyo agenda ewaabwe eyo nakaseke abalonzi be nti ne bazita ne zirya kasooli we mungi n'azigoba baamukuba emiggo bakuba kata emiggo nemba gaa let me tell you these people there is no people there are no people who can beat up a chief photograph of the president bali bamumanyi ku kyalo ngamanyi nti emikuba ebifana hmm. bamukuba emiggo katonda bamutte kati nze bwe ntunuuli akatonga bajja mmuttira wano nemuwa recommandation agende ku bsi commission bamuwe visa dduke okay. kozi nga amiria yateekayo dda directive any setao staff must be cleared by the pps nebamukubira essimu there is a person here from state house has been recommended by the spokesperson of the president contrary to traditional rules amiria nambira nemugamba i did it in a good face i want this man to leave this agenda mutirawo nera yadduka amele nakiriza kanya nawe yaduka eh, aa ah, ah. eh. president bali bamugobye president amukomyawo nalongo mama we yafumbiranga president ya mere munsi oyo mwana yali driver wa gundi yali driver wa ona peto musanga driver wa ona peto oyo yafuka fotografu e, eh, nenga mukubi wa bifana nyimurungi nyo bano bejiwa kali si professional si kino inga omanyi abantu abataasoma nyo bagula spaying ebintu mm. omuntu ataasoma azanyira ku simu gwe n'ogyewuunya mm, kituufu ayi akikulaminga bukulaminzi kati katukoze very good photograph technology eyo nanga ye akulaminga mukulaminga president namugaa nti akomewo kakati katogo akomawo nagamba maisani e- e- era ettaka lyabwe president yagula ne bagana obasasula they are not fully paid nenalongo mama wabwe nafa misiri yasire kuba president yali amuwagala nnyo nagayo kati mutabani wange akomewo naye kato bamukuba emigo ngaakutte kamera eyo anafanya nini wemwendesa wa gaali ngisaba bulidde nti omuvuzi wemotoka yafuuse omuku bamukuba kiboko <laughs> nze singa siina shiriki nze nesiga shiriki ndi muntu wa shiriki omuzukulu tava kumagabeka ga jajja iwe nanga tebagamba jajja wazaala nyoko oba kitaawo bali benyini bali abakambwe abo abaana bwe batanveeko ngenda bakola ebintu ebyo nja kuyingizako omutulero ekyokubiri njaggera oyo ow'amaanyi ngaali mu nyonyi mubabigo mwenda nga bweyenyaga munyonyi n'abazungu ba wasuka bwaddawo ba wasuka bwaddawo bamugereko ku kisaawo ekiddako omutere ndiriwa mukepe bovudoyingeamale ekyo kitukako lwaky obusungu obujjawa obwenkaliddeawo abaana bamwenyabonyeza emyaka musanvu arrogant very arrogant ferons bagaba muwe sente bakoleki basigalenga bakola basuule mu 7 ebyuma bituguze mu 7 ya muwe bifu how can you relative of the present tell me nti ebyuma bitu bituguze ngoli omuwa bifu because you are panicking mu bibuli kamu obi enyama obi amata obi enyanja obi ebuli kantu kona kakati bikabirira ebintu bimukabirira singa kkubira akatambi kebayogedde ku muhoozi tibwe bamupula nti eh, special forces bagiteekamu abantu ne batulugunya abantu bamukyawe era oyo musanyufu nnyo yagamba oli ali indited ye tali indited ti okugjako nga kize bayipolokese nti ndi memba wa famiry kati mukodumiwe omupulaningiramu otya abantu the boy is very dangerous very dangerous museveni mansando yizimuko otherwise abantu bajja tetuyinza mukkiriza kutufuga e, ebizibu president museveni byakoze byonna biva mu famire ye byonna president museveni byasobodde okusolovinga eh. noku e, ekyo kiyinza omulema anti kati abatumidde yagobye bano naye nkugambye nti onaye mutani wa kajiji yadduse mutani wa kajiji yakaaba gwe yayise nafuka mumpale tumwebaze yafuse mumpale yoyo agikumira oyo gwe yayise ye yadduse ya naye meeting endala yatudde okumanya museveni ali mukizibu yakoze lisiti y'abantu hmm. abali corrupt bayagala omuntu omwakwate batumyeyo omuntu ne batula mu sipiika ekiro nagumalaga lisiti y'abantu nenkyogera temwatudde mu sipiika yakirawo nembalaba nga mu exchange nga listyeate nga ono muntu wa museveni yo ensinia maani mu special forces bwenamukubye nti mwatudde ekiro esimu kadi yagijeemu natema kabashamba yadduse ate ebyuma byange kasojjamu simu kadi negyotaddemu eripotinga nti muganda wange avuddewo nze nzizeewo <laughs> byuma byuma kakati amanyi bwakiriganya meeting eno gyebabaddemu ate eggulu ae ah, eh, gyebabaddemu eggulu bagambye nzi nedda nga kiri tabakivuddeeko museveni kyabakanzi bagambye katukozese bupapula nobupapula mbukwata babukozesanga bewandikira papula nabo babuwandikako nembukwatanga oh, eh, tebogera bakuwangudde ah, ate nabukwatako bakikolako ne bagula ne bugundi buno bukyusa amaloboozi anti obobugeranaye akapapula bwempandikatoloke wano obupapula nabukwatako babukozesako nabo nembukwatako but don't you see that tebasobola kyabanoninga Ah, anti kakati agambi agambi yes omusajja agambi nti mumusobola okugenda tamari i understand you are not easy to replace bino byonna byo bino byonna byo recruit others bino byonna byoyogera abakuwulira bulemu bagiza ku mukama wo president museveni nti gwe bwebanga bino byonna obimanyi n'obiweereza mukama wo president museveni ng'abasajja bano buli olukya beyongera kukyusa naye gwe omanyi museveni enkola ye museveni decisioni zetu zetuzisobola anti naye aluddewo ku kino ekyaa anti nkugambye oyo tadduse nga ajugumira yafuse mu mpale ono namugaa nti ah, ah, amwayo ashuwayo ku lisiti kwoli namugaa nti kakati nze musajja bwangoba mirundi yanje eye njagala okubuulira tumwebaze museveni namugja mu kabineti newaabwe talinyayo bamukyawa nnyo abajoze nnyo tumwe eh, bali sasa bali kuita eh, mukamu eh, then kakati tamale oli bwagamba bwakwa assurance nze bamanya nti dr sora dancha eh no bero nga jato fayo ni ku program da jako eh choku bi ya bafu gawa dr sora dancha ya bafu choku bi aya garambe mu radio ninga waruwaja achane bizamu anybody who is involved mm. in this organic case even if they are acquitted you find to find your the international penal court blacklisting you for extracting organs you cannot rule a country you cannot be in government kyekyo kubya kadaaga nankabirwa namubuulirirawo nti balanga kyebawandiika abantu okulinana ewa minisita nankabirwa baabaana be bawandiikira okulinana ewa minisita nankabirwa gye bali bagenda nebakomawo baliwa manyi antinankabirwa ajja kuduka ekyo bwekatajja kubeerayo nze mbasirikira busirikirizi waliwo omuntu yatwala abaana ebikumi ebyo bina namala okubatundayo ne kampuni nagigalawo abarefugees ah, ah, abasinga obungi kagali kankubuuza abo abalajana abo abaana balajana ebweru bamensoningako kampuni bwe baava don't you remember that nakalema use raid companies ezalebe ezitali zaabwe ukijukire ekyo ezobonyabonyanga enyonga yesi waabwe nanakanimaredinga amakampuni najako amakampuni agamulaisensi omanye nti hajati mukwaya ne bigirimana baregulatins ebintu bino ne mugavumenti nebabagobamu natuwulirawo ddala mutaani wa kajiji omanye bwolero aba omutamiivu eyefukidde tava mukirabo naye tamale eh, kati ekyo sijikirizigaye nawe olwensonga ngaajako pulogulamu yakyusa kabineeti ye pulezidenti yakyusa kabineeti ye toyinza gamba nti oli yeyagisaawo olibafuumulamu nze sirowooza nga kajiji yaaosamunaye bwe yadduse professor naabaddukako they have explained to this man suspend your activities thats what im telling him but for him yas fears nti gavument yegenda kugwa ayina giteka kaffe kyayina kusalira mu sefuliya so if you eno yejagamba tenjabagera we bali mugambe nti bali wanayingirewo mukoleki wano olabemisi <laughs> chairman wadduka chairman meeting endala yagibaddemu eh eh e, yabuddemu eno eh bwe yabuddemu eno endala chairman yejibaddemu ne bamusuubiza omulimu ne bamuwenese tamale tuli kuki awusef eh, eh, eh, kwegamba eggwanga tulabeka nga tuli kubona abaana bokka simanyi abavubuka abo basajjo ba bebatabanye eggwanga nabagamba nti the all of the problems originate from the paris naye mbaga lesmiterio kenya tewera nga kasooli waffe is a feud between two family members nti omu yandamanyiringa bisinensi yamatanonona kasooli let us be specific specific kasooli gwe bayonona ewaani bamaze nebatukiriza okumutwaanti eh, kenya egule eh, kwani this is a family feud obusuubuzi bwakasooli bwazeemu okujira okugera nabagamba nti balimba nti waliwo plan b nga besiga akolagana nabo naye nga bwe intention yaabwe kukozesa special forces ekuba abantu bayindaitinge mukozi ejo ne bakituuka ko ekyo bakiyise abakifunye eh, ah, anti nga tiyo bakifunye ekyo katiki era basanyufu nnyo bagala ono ali indited kakati wa type of group that we have nabagaa nti president museveni onaku katonda ya mukuuma abo abaana bwe balikeera ku maky omusawo kuba bagambye nti kabatume omuntu we mombaasa ajakwata amajini agago eh. nabaga nti eriyo emindi bagiyita bisinde bitawanya eyina emitwe kumi neki bagifuwamu taba nenjaga ne walaki ne bagifuwa bali bwereerenaye buli linnya omuntu lyayogera ngaakuba kabina <laughs> obonaabona abaana bababonyebonye abaana bakubiyo kadidi yafuse mu mpale ba ajakopologolamaaaebigomwenda kalinzikwe bebigomwendaebigomwendaesimbu lwaki bigobitekokubeera mwenda ebiba mwenda lwaki nenko <laughs> eh, abaganda bakolera mu mwenda obote okumanya yali amanya abaganda eyadduka wano nga bagala muwamba namala ewabwe enaku mwenda nakomao nabakwata mwenda mu buganda ntitegeeza eh, ba ba bakiriza nti gwebatagaza yamba president museveni bwaba tasobola kwejjako balenzi ajabatumidde gwe bajeyo bamujeyo olidde statement zaabwe nti yabagambye birelevant owulidde bwe bakinyonyodde bagati birelevant tekitegeeza kuba relevant nga bakitegeeza eh. kuba relevant loosely bwe kityo eh. kiina kye kitegeeza eh. kubeera mu jeiru oba kubeera oba kwasayiramu oba kwasayiramu oba mukabuli <laughs> nakyo bakyogedde nti okubeera relevant eyina mu kubeera mu kabuli oba kubeera muzira kubanga yuvasi no oba kutoloka mu gwanga museveni is an old man nze kamba guli omusajja gwe nasinze okutya yali tinyefunza tinyefunza yagalawo noza ne uganda emyezi mukaaga nakuba baminisita bwemala atuba okiboka empizi